Jeder von uns kann in die Situation kommen, schnell Hilfe zu brauchen. Deswegen die Rettungsgasse. Eigentlich ein Kinderspiel. Einfach, selbstverständlich, Ehrensache. Stopp, Sie haben den Polizei alle gefahren. Das wird die wahrscheinlich den, den wahrheitlichen